一万千，一万谁是谁曾经的约定，在一瞬间吻破了双眼。I never g shout that never get beat. L.I.M. and T. Ben Lee.